થઈ ગયું હવે છે ટિકિટ લઈ લો ટિકિટ લો કેટલી ટિકિટ આપવાની કયો પ્રાણી છે ગેંડો છે હું હમણાં થોડીક વાર પાણીમાં નાવું હવે તો ચકલી હોય ચી ચી હા હવે તો સસુ હોય એ ગોરેનાનો ભાઈ અને અને એનો અને અને પછી એનો બચ્ચો હવે હવે તો જીરાફ એ જીરાફ તો દોડી રહ્યું હતું આ શું છે જીબ્રા જીબ્રા આ જીબ્રા તો બહુ બટા બોટા બોટા આટા પાડી રહ્યા છે હવે તો મોરો આયા એક બે ત્રણ ચાર તો સી પ્રાણી સંગ્રહાલય જોઈ લીધું તારા ભાઈને બતાવ્યું